tropa. So, yo, mga what's up mga trop. So, yun, sumabot na tayo sa YouTube, no? So, yun yung uh, aking uh, sahod sa YouTube ay uh, binili ko ng bahay no, dito sa Saudi Arabia. So, yun, ito yung una ko sasakyan na binili ko. Yan, malupit yan no, mga traps. So, yan, dahil payaman na tayo no, mga traps. Yan, worth ano yan? uh, So binili ko yan ng 80,000 real. So yan na yan na malapit-lapit na rin sa isang milyon no mga katrap. So yan na pampamilya yan mga katrap. So yun so dadalhin ko kayo sa aking uh, nabiling bahay dito sa Saudi Arabia. So yun tara samahan nyo ako. At uh, yun na mga katrap Sa mga hindi pa nag-skip ng ads ko Maraming maraming salamat sa inyo Sa suporta nyo Thank you, thank you ng marami Yan mga katropa So yun na mga trap So tuloy-tuloy lang tayo Sa mga hindi pa subscribe sa aking channel Subscribe nyo na yan Ayan, subscribe nyo na yan mga trap So yun, so dyan na kayo mga traps At, ayo, at sasamahan nyo ako na puntahan yung bahay ko Ayan So yun no, mga traps, tara uh, Papasukin na natin yung bahay ko Dito sa Saudi Arabia Ang pinakamalupit na bahay ko na nabili ko mga traps So, yon na uh, ginawa ko, pinupahan ko daw sa mga tenants dito, mga Pilipino din, no? Tara, samahan nyo ako mga traps. In 1, 2, 3. So, yon tara. Pasukin na natin ang aking mansion. Iya, no? Ayun, tropa natin, si uh, Idol uh, Kabisaya Vlog, ayan. Sinamahan niya ako sa bahay ko. So, tara na uh, ayan mga traps pasuhin na natin siyempre may susi tayo hindi ko alam kung may tao dito ng ano, mga traps ayan ang ating idol oh what's up mga kalokoy <laughs> so buksan natin muna yung ano yung uh, ating uh, pintuan ano ba yung susi dito ano ba yung susi yun tara eh, yun lang kaya mabuksan <laughs> patay tayo nito <laughs> mga katropa dyan hindi, nagwaga, hindi ko pa gama yung ano yung bahay ko dito sa Saudi Arabia alam mo na siyempre mamahalin tong bahay na to alam mo yung susian na to worth ano yan ah uh, susian pa lang at saka itong hawakan yan ito yung hawakan na yan worth ano na yan 300,000 pesos convert natin sa peso, sa peso na yan itong susian 100,000 so napakamahal yan at saka ginto yan o oh, yung gate nakita niyo ba yung kulay ginto yan ginto yan so buksan na natin ayun ayaw talaga <laughs> patay tayo nito hindi tayo makakapasok pala Ayun yung mahirap, no? Kasi hindi tayo makakapasok. Yun. Thank you, Lord. So, ayan. Ito yung loob ng bahay ko. Ayan. So, hagdan para napakamalan. Sarap mo lang ano kasi yung ano, maraming uh, garden dito. So tara, tawa tayo. So ayan yung nagdaan. So pinasadya ko talaga yan. Napakamahal ng paggawa ko yan. So yung hagdan na yan, magmur talaga yan. Binili ko pa yan sa Italy. Yan. So itong kahoy, ito na mga kabakan. Ito, ito, ito. Ito na yung made sa Amerika. Pinasadya ko. Kasi siyempre, pinig tayo. So na So, yun ka. So, ito may nakatira din dyan. Yan. Pinapababaan ko. So, katas-tas. Ayan. So, so yan. No? Nakita nyo yung ano. Yan yung pinaka-entry, entrance ng bahay. So, ayan, pinapapako yan. May soba. Ayan. So, may pa din yan. Siyempre, payama na tayo. So, pasukan natin yung mga... Siyempre, bilang may-ari ng bahay, at dito may susi ako. So, buksan natin to. Sana hindi tayo sumablay ng mga truck. Ah, ito pala yung ano ko. Hindi ka masaya. Kasama ko rin. Napaka-pogi niyan. Oo, oh, ah, pogi na talaga ako. Matagal. <laughs> so, unahin muna natin dito. Kaso parang may natutulog pero istorbohin natin. Hmm. Ayan. So, famous pa sila. So, yan yung mga tenants ko. Ayan. Nakalagay yung pangalan. Ayan. So, ito yung kusina nila. Uh, ayan. So, nilagyan nila ng kalan. Ito yung lababo ng mga truck. So, ayan. Pinasadya ko rin yan. Pinagawa yung marble na yan. So, ano na yan, 100,000 yan. So, ayan yung kalan nila. So, binili nila yan. So, ayan mga tenants ko yan. Ay, mga pangalan to. Ito naman, pinili ko yan. Pinasadya ko rin yan. Ano yan? 300,000 pesos. Yan. So, dito, kung gusto lang kumain sa baba, tawag na sila. Yan. So, tawag na sila dyan. Kung gusto nila ng Jollibee, McDonald's, yan, tawag na sila para sa pagkain nila. So, sara natin. Yan. so dito na tayo sa kabilang uh, ah, kwarto, ay room 5. So ito ay uh, room 6, mga uh, So pasukin na natin. So dapat hindi tayo maingay baka kasi magising yung mga tenants ko ng mga katraps. So ayan, yung tenants ko, ayan, napaka-pogyo. Oh. <laughs> So, And yan yung mga mukhaan dito sa bahay ko. Ayan. Shoutout naman yan. Shoutout po sa inyong lahat at sa mga manonood. <laughs> so, Click sa subscribe. Oh, don't skip that. Then thumbs up. Don't skip that. D- don't skip that. so, yun. Ayan yung mga tenants ko. So, yan pasabot natin yung siyerte na. Napakalinis ang siyerte ito. Alam mo yung pinto na to, pinasadya ko talaga yan. Bali, ano yan, made in, ano yan, Nara. So, yung, ano yan, worth, ano ito, uh, ah, 50,000, pinto pa lang. Tapos, ayan, yung, ito, pinasadya ko nito, mga top. So, ito ay nagkakalaga ng, ayun, may tubig. Buti hindi na putulan, so nagbayad yung mga tenants ko. So, ito, worth ano to, 300,000 pesos, convert na yan. Ayan, yung shower. 20,000 yan. Convert na rin sa peso yan. So, buti naman at iniingatan din mga gamit dito. Ayan. So, yung ilaw, ayan. So, ilaw pala yan. Pinasadya ko na yan. Galing pa na room yan. Room. Alam mo yung room? Italy. Ah. <laughs> so, yan. Na, 30,000 na mga trapso. Ayan. So, yan. Mapakalihan. So, ito yung... Ito yung isang room pa. Ayan. So ito yung kitchen na naman yan. Hindi natin papasukan kasi may natutulong. Ayan. So ito pa yung kusina. Ayan, dalawa yung washing machine. Mga ka-idol, dalawa yung washing machine. Mga payaman. So ito yung pinto. Ayan, yung gusto yung sumili. pintana. Pag nainitan, pwede nang buksan. Ayan, yung lababo. So, yan, pinasadya rin yan. Ito yung rep malapit uy walang laman so ano yun mga idol no thank you thank you dyan sa mga nanood so maraming maraming salamat sa inyo no so natour ko na kayo sa aking bahay na napakalupit So thank you, thank you sa mga sumubabay, sa mga, ang ah, mga nag-subscribe. Maraming maraming salamat sa inyo. So yun, uwi na tayo ng mga trap. At uh, yun na nga. So bye-bye. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank, thank you. Yun o mga traps, tara, uh, papasukin na natin yung bahay ko dito sa Saudi Arabia ang pinakamalupit na bahay ko na nabili ko mga trop so yon na uh, ginawa ko pinupahan ko sa mga tenants dito mga Pilipino din no tara samahan nyo ako mga trops in 1, 2, 3